ਮੁੰਡਾ ਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦਾ ਗੇੜੀਆਂ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦਾ ਗੇੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ ਕੁੱਕਾ ਕੁੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ I la not ahora sola la ਬਣ ਜਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖ ਲੋ ਤਾਂ ਸਜਾ

ਹੱਸਦੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਾਈ ਹਾਈ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ